رباه رباه أناجيك يا الله فاسمعني رباه أناجيك يا الله فاسمعني رباه رباه إن جار علي الكون أجمعه رباه إن جار علي الكون أسمع أجمعه رباه إن جار علي الكون أجمعه فليس لي غيرك فليس لي غيرك فارحمني فأنت الوحيد الرحيم للبشر وإن ظلمني وإن ظلمني خلقك كلهما فأنت الوحيد المنتقم أناديك في كل وقت أناديك في كل وقت وفي كل صلاة يا الله أن تغفر لي زلتي وتعفو عني فليس لي غيرك تجيب دعوتي وترجع حقي وتنتقم من كل من جار علي وأكل أرضي وانتهك حقي وتعدى على ملكي ونسي العرف والعدل وتغافل عن سبة الدم التي تجري في أرودة قلبي وقلبي ونام قرير العين بما سلبه غفل عن معنى حسبي الله وهو المنتقم يا الله ساعدني وسهل لي أمري فيا الله ساعدني وسهل لي أمري